Am y yma, rydym yn gofyn am gymorth y cyhoedd i casglu a chyfnodi enwau Gymraeg ein adeiladau hanesyddol. Mae hyn yn bwysig oherwydd ar hyn o bryd mae llawer o'r data am ein adeiladau hanesyddol ar gael yn Saesneg yn unig. Trwy greu data Gymraeg y gellir ei aildefnyddio am ddim, rydym yn creu adnodd y gall pawb ei aildefnyddio i ymchwilio a datblygu offer a gwasanaethau yn y Gymraeg. Felly, ar gyfer yr ymgylch hwn, rydym yn gofyn i siaradwyr Cymraeg gyfieithu enwau adeiladau restredig hanesyddol yng Nghymru. Gallwch defnyddio'r deunlen a rannu'r i ychwanegu cyfieithiadau am syfleoedd hanesyddol yn eich ardal lleol chi. Dewiswch sir hanesyddol a gweld restr o'r holl lleoedd sydd angen gyfieithiad wedi'i restru yn trefn y yn ôl ardal. Yn syml, teipiwch eich gyfeithiadau i'r ddogfen a bydd y ddata'n cael ei ategu bob dydd a'i storio ar Wikidata. Wrth gyfieithu enwau lleoedd, mae'n bwysig cofio nad yw'r enw Gymraeg pob amser yn gyfieithiad llythrenol o'r enw Saesneg, ac weithiau nid oes enw Gymraeg o gwbl. Mae hyn yn aml yn wir am dyfarndau a gwestau, ac yn yr achosion hyn, ni ddylai'r geisio gyfieithu'r enw. Mae'r deunlen yn cynnwys dolenni i rai offer defnyddiol i helpu gyda'r cyfieithu, fel geiriadur yr Academy, i helpu i ddod o hyd i'r gyfieithiadau gorau, ac OpenStreetMap Cymru a all helpu i ddod o hyd i enwau strydoedd Gymraeg. Pob lwc a diolch am eich doddordeb yn y gwaith pwysig hwn.